Всіх вітаю в Outlast. Outlast Whistleblower. На нашу він перекладається як інформатор. Тобто це доповнення до першої частини. Ми будемо грати тим жур... тим чуваком, програмістом, який відправив цьому журналісту отой імейл, де розказується, щоб він приїхав у психушку і то все познімав. Ну що, поїхали. Я беру легеньку сложність, бо того, що я не збираюсь переігрувати по 10 разів одне і то саме. І в ітогі я то все одно пройду, просто буде нецікаво це все вам дивитись і мені це все буде нецікаво потім вирізати. В сюжеті ми будемо якби знаходитись за день до того, як приїхав той мужик з тої основної частини. Так, тут уже вроді все почалось. Якесь таке легке помутнення у глазах. О. Так як бабу на свіданні. Це що за чувак з ігри метро якось нечайно сюди попав? Та відкриті очі, що ти не бачиш? Якийсь дуже страшний дядько. Господи боже. Фу. Ще такі звуки, блять, реалістичні. Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, Коротше, якийсь чувак щось там зробив лучше, чим було. Я так зрозумів, це нас тут е, цього чувака зумбували цими картинками. Ага. Дві годинки назад. Подивимося, як дійшло до цього моменту. Що сталося. А от він і пише оце письмо, імейл цей тому чуваку, забув його там звати. Майлз якийсь там. Да, тут ще такий прикол, короче, на кнопці Windows на клавіатурі буде смайлик. А, видно, да? Тут цілі сервери. що це таке. Це типа звичайний Windows, я так поняв, віконечко. Відправляє. А. Коротше, чуть не запалили його. Що, йдемо? Коротше, щось там сталося з кондиціонером. О, що так піддергає? Це всі в противогази. Нам сюди, якщо він закрився там. О. Ага, ну ми бачимо, ми попадаємо у цю лабораторію, де в остань... де в тій часті ми здохли від Вальрідера, то Волрайдера. О, ніфіга собі, тут ще все робоче. Прикольно. Я люблю так побувати, знаєте, в одному в одній частині тут вся розруха така, а тут уже все готове, нормальне. Прикольно. А, я, ні, я ще все-таки все пороздивляюсь. Коротше, це вони тут. Як це правильно сказати? Це вони тут, коротше, шаманять над тим волрайдером. О, я бачу, тут сидить самий настоящий стрімер. Тобто тут він грає в ігру, тут у нього чат, фігаче, а тут взагалі не пойми що. А, тут стан, коротше, його організму у прямому ефірі. Тобто, коли він вирубається, всі будуть бачити. Ну, коротше, мені тут подобається. Що нам сюди. Сідаємо. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds А, out це цей from урод. inside his head. Лизун. Ой, як він фігачить командну строку. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before Коротше, we even know. типа, цей чувак тут Mr. Park, мастер на всі руки на рахунок компів. О, щось, коротше, запустив are він. we happy, Mr. Park? Uh, Томографія. Я щось не бачу тут. МРТ апарата. Звідки тут томографія? А вон ці колби для волрайдерів. Опа-на. Взламуємо сервер Пентагона. Так, це що, типа ці пацієнти, яких потім уродують. Да, похожий дуже. Рознервувався хлопець. Треба до, допечатати. Ну давай допечатаємо. Якийсь монітор конфузії. А, перфузії. Що я мелю? Конфузії, блін. Контузії. Вроді все нормально, да? Чи щось ще прописується? О, все добре. Це Волрайдер. Не дав подивитись. Ну ладно, йде. Іде, йду, іду, іду причепився. Бігти можна? Можна. Понятно. Назад у нашу комнату з серверами. Так, стоп. Треба відправити то емейл. Опана! Запалили хлопця. Але він теж... Так, він що не міг якось закрити то вікно з напечатаним емейлом. Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow Щось not він smart дуже enough to realize that the борзо last thing a fly говорить. ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed Да. laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric Обично так security. все ламують, якщо він не знав. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Ага. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? І що це? Що це він має на увазі? Did you hear that, Agent? He said yes. Коротше, correct? його типа на експерименти Oh, and, посилають. uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Ого, попав. От як дійшло до того моменту, коли його зомбірували перед тим екраном. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Ого. Вістлблоуер. Інформатор. Це коротше ми вернулись до того моменту, де писало 2 часа назад. Угу. Ясно. Що там дальше? Йоптуй мать, цей волрайдер тут собі розгуляє так як себе дома. Серйозно, з самого початку і вже волрайдер. О, це послідствия зомбірування. Не знаю, що означає цей рентген тазової кістки перед очами, але будемо потім по сюжету узнавати, що все-таки сталося. Камера не змінилась. Та сама камера, ті самі батарейки, заметки. тесами, все то самое, если я умру. Я облажался, о боже, где я? Наверное, прошли часы или даже недели, мозг набит электричеством, они заставили меня смотреть на дверь морфогенетического кондиционирования. Мне нужна помощь, нужно позвать на помощь, Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня, я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом, надеюсь, информация сделает то, что я не смог раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня, я облажался. Я думал, что делаю все правильно, но я тупо облажався. Коротше, цей він записав у дневничок, або було б розумніше, як заміняло типу, його думки на камеру у вигляді дневничка, я вже так говорив у попередньому летсплеї. Але все-таки я десь вичитав всяких там Вікіпедіях, що він дійсно записує це на листочок. Трохи тупо, нашого, якщо є камера. Ну, коротше, що можна поняти з тої записки, що в нього є якась жінка чи дівчина, і він їй адресував ту записку. Ага. Ще я трошечки пошарився в інтернеті, я вичитав, що ці чуваки не, не будуть його чіпати, тому що він якби такий самий підослідний, як і вони, і він якби з одної компанії з ними, і вони його не чіпають. Ну будуть деякі унікуми, які будуть за ним ганятися, але частіше вони не будуть його чіпати, бо вони якби з одної команди. Що тут? Далі ці тазові кістки перед очима. Понятно. Ну, тут балони з гелієм можна подихати і поспівати смішні пісеньки. Я чую валрайдера, вот він, треба тікати. Сюди. Тікай скорше. Є.